Ada kostum pakaian para model yang berada di atas pentas ini melambangkan kepersatuan roda mora dengan motif-motifnya masing-masing bukan saja memperkenalkan kepada Indonesia tetapi dalam melambang pena sampai ke pelosok alam negeri ini sampai perform Demi Praginago SSN MSN Ketika di timur perdu perdu cendana berbunga semerbak surga, sementara di malam hari disiksa sando irama liburai naik pagi duka mereka pulang lagi ke Sumba. Baik, Bapak Ibu, para diri yang berbahagia.